sa ngayon, biyahe na naman. So yung biyahe na simbang gabi. Kaya mula natin ang biyahe ng simbang gabi. Walang ko kung eh, simbang gabi ba no? Yung pakiramdam ko parang hindi ako simbang gabi ko Mukhang simbang bulok. Kahapon, merong nagrarayot dyan sa may simbahan. Iwan ko lang ngayon. Ayun natin. Hindi ko rin nabutan yun kasi umaga na ako eh. Subukan natin yun. Try na natin. Let's get it on. <coughs> <coughs> Hinaan mo yun, Makwak. Hinaan mo. Hinaan mo, hinaan mo. Kaya makakapirate. Ba't mag-alisin mo ngayon? Mozambique, Aston, Alaska. What the fuck? Hindi, pang salad to. Sosos. Alaska. Kasi nga ba na? Spaghetti. Spaghetti. Cookie. Form beef na lima. Mas dalawang kilo yata bigas. Parang ito eh. Tapos yung isa. Doon. Cornbread. Mga Wala na iba? Cornbread lang? Ano nga? Alam ko ah. LPG? Balik. И так не Я еще не убил. Я еще не убил. Вот так, что mana tadi Thank you.